What is up guys and welcome back to my YouTube channel. So I got a few requests last time saying that I should be doing my videos in English. I'm sorry, but this short film will be in Swiss German and you know why? Because it sounds funny. Kaufst dir mal eine frische Weihe. Ja, Und bitte mal ruhig und mal deine Fresse. I added subtitles so you guys can follow along. So this video is for all the anime fans out there. With no further ado, let's get into the video. e r i s t o c r a c y Aristotle'na, bu işi. s b e n i t t o n Ah! Ah. Oh. Ah, ich schmeckt süß. Er muss Diabetiker sein. Komm, wir stoßen mal. Er hat mich tatsächlich abpinkelt. Peterson, wo bist du? Hm. Was wolltest du eigentlich von mir? Was ich will? Was ich von dir will? Was du nie spielen? Spielen! Spielen! Was habe ich denn nie wollen? Du hast nicht wollen, dass ich deine Freunde bekomme. Weißt du nicht mehr? Hm. Hm. Ich war nicht so, dass du meine Freunde mitnimmst. Ha! Du wirst bezahlen. Hallo! Hallo! Hans, mach dir doch eine eigene Freundin! Wer bist du? Wo ist der Benetson? Oh nein, bitte, verschone mich. Komm wirklich, keine Ahnung. Bitte, bitte, ich kann noch irgendwie heim. Nein! Benedus an. Lass den scheiß Emoji in Ruhe. Aber du bist doch weggegangen. Aber ich will, dass wir jetzt gegeneinander kämpfen. Aber er ist schwächer. Kampf gegen mich! Emoji, renn! Aua, bist du ganz putzt? Charlie. This is true power. God damn it, if I had these powers, it wouldn't be good for you. Wait, let's just try it out. Ready? Ah, shit just doesn't work in the real world. Big thanks to Agape for his brilliant acting. Thanks to Sebastian for filming. Hope you enjoyed this video and if you did, please like and subscribe. I will be posting more videos in the future depending on your requests and what you want to see. See you soon guys. Peterson! Oh! oh. <laughs> torre, genau. Was habe ich denn nie wollen? Wahrscheinlich, weil das sich nicht befinden. Kampf mich. Okay, easy. <laughs> okay, easy. Emoji. Emoji, run. <laughs> <laughs> Yo, <laughs> Dominance Crew, what's up?